Ja, jag tänkte då köra en liten live. Jag skiter i om det är någon som tittar just nu, men det kommer förmodligen se en del som kommer komma in och se efter filmen. Hur fan pratar jag? Eh, ja, skitsamma. Eh, jag har en njursjukdom med en förkrympt njure. Dess, därmed går jag på dialys. Och eh, ni haters, jag är så förbannat jävla trött på er. Eh, angående min dialysarm. Jag går på dialys och då har man en sån här arm. Kanske inte det vackraste att se. Men ska jag behöva sitta med långarmad för att ni haters inte tycker om att se min arm. Det skiter jag fullständigt i, bara så ni vet. Däremot, tack till alla som tummar upp oss och eh, även delar våra filmer och eh, vad heter det, eh, prenumererar på vår kanal. 92 stycken idag. Eh, samt är medlemmar på vår Facebook. Men eh, återigen, jag tänker inte ens kommentera på er haters längre. Och jag kommer blocka på en gång dess, så fort jag får ett mail av er. Men eh, jag har visat, jag är öppen med min sjukdom. Eh, därmed kan jag inte göra alla challenge jag kan inte dricka alkohol jätteofta. Någon gång, ja, men det har, vi har gjort, jag tror det är två filmer med alkohol. Eh, det är Toxic Waste, Shotten och så Tequila Race, ja. Och jo, det kommer någon mer. Men... Eh, ja, det, det, det, är väl det här jag ville ha sagt egentligen så. Ja. Dela inlägget om du ser det och som sagt tack som fan till alla som följer oss och tittar på oss dagligen. Ni vet vilka ni är. Um, ha en bra dag.